내가 제일 못 먹고 에 무서 무서 무서 Dia dia di rumah El, rumah El nih ada. Rumah El nih ada Bel. kita bentar kita bunuh ini. Eh, ada ada musuh di situ. Tidak, tidak. pipet pipet, kosos. Wah, hantam dari. kuat bu, mereka mau ke tempat aku nih tolong tolong tolong gini Uh, mati semua cabeza bomboya.

Thank you boundary. bisanya ah harus ah ah nup kita dua main Snoopy habis senjata Anup Nuruku om Snoopy lepas Snoopy dia wih punya maksudnya ini bisa aku aku udah anu aku kenok kayak buya kan kayak buya langsung sep gitu juga. langsung eh eh kuat dahar pun sakit untung ah ah karena kapten bodoh itu ah nggak sempat om bisa dia buya anu sendiri iya, dia dia lempar rokok dia lempar HP dia bisa